AnonMeet es una red social y de noticias donde te identificarás únicamente con un nick elegido por ti. Registrarse es muy sencillo, solo debes dar clic en este icono y aparecerá una pantalla como esta. Basta con elegir un nick, comprobar que esté disponible, elegir una contraseña y ya está. AnonMeet no solicitará ningún dato personal ni se almacenarán tus direcciones IP ni tu actividad en el sitio. Ahora dispondrás de un ID autogenerado que podrás usar para informar a tus contactos de tu presencia en AnonMeet a través de tu correo electrónico o tus perfiles en otras redes sociales sin necesidad de revelar tu nick de modo que éste no pueda ser asociado con tu identidad real. Con este ID, tus contactos registrados en AnonMe podrán invitarte a formar parte de su red y tú invitarlos a formar parte de la tuya. Esta es la zona privada. En la zona privada podrás compartir con tus contactos contenido, imágenes, videos enlazados desde YouTube, Metacafé, Dailymotion, Vimeo, VOH, etc. De forma sencilla y rápida. Solamente tienes que buscar el código de inserción del video, embed, lo copias, lo pegas, haces un comentario y ya está. Nadie excepto tus contactos pueden acceder a tu zona privada. Si bloqueas a un contacto, este no podrá ver tu contenido ni tú el suyo. Todo el contenido generado por ti en tu zona privada es tuyo y podrás retirarlo cuando quieras. También dispondrás de mensajería interna para que puedas comunicarte con tus contactos. En la parte superior podrás personalizar el idioma de la página. También verás el menú de control de la zona pública. Accederemos a la zona pública. El contenido público está dividido por países, además del canal internacional, que lo encuentres en la parte inferior de la página. De esta forma, puedes filtrar a qué contenido quieres acceder según tus intereses. En la zona pública podrás compartir contenidos con todos los usuarios de AnonMe, como por ejemplo noticias, comentarlas y votarlas. Desde la zona pública también podrás seguir una publicación. Podrás además marcar como favorito a un usuario e incluso invitarle a formar parte de tu red de contactos sin necesidad de conocer ni utilizar un ID. Para controlar a los trolls, AnonMeet dispone de un sistema basado en votaciones de los usuarios mediante el cual castiga el mal comportamiento en el sitio. En AnonMeet no existen normas predefinidas. Las normas las estipulan los propios usuarios con sus votos. Además, podrás acceder a AnonMeet desde tu smartphone. Gracias por tu atención. Esperamos verte pronto en AnonMeet.